Bona tarda a totes, eh, gràcies per convidar-nos. Eh, primer de tot vull dir que estic molt orgullós avui de poder estar compartint eh, aquesta cadira, no una taula, amb totes les companyes que hi ha avui aquí. Per nosaltres, com a SECOM, és un autèntic orgull. Som periodistes que ens, quan ens pregunten que per què ho feu és perquè estem emprenyats. I per què estem emprenyats? Doncs perquè fa molt temps que es menteix de forma sistemàtica i de forma impune per part dels grans mitjans de comunicació. Eh, abans que res, no, ho vull dir d'entrada, no és cap del que estaré, el que pugui dir no és cap crítica a cap companya ni company periodista dels mitjans de comunicació. Sabem de la situació que vivim, sabem de les situacions de coacció, de repressió, i per tant cadascú fa el que pot. Però sí que estic adreçant-me a les propietats d'aquests grans mitjans, que sabem que de cap manera poden ser eh, independents i informar en favor, de, o, o millor dit, no tant en favor ja, ni tan sols, sinó informar dels problemes reals de la majoria, no ho faran perquè han estat cooptats. Cooptats a través de la propietat, ja sigui per majories a consells d'administració, ja sigui per adquisició directa dels mitjans, ja sigui a través de la publicitat, la publicitat encara avui no ha estat citada aquí, però la publicitat és una de les eines de coerció més importants que hi han, perquè els mitjans que accepten la publicitat han de saber que a poc a poc posen en risc la seva llibertat d'expressió perquè per mantenir-la les grans corporacions els hi posaran condicions. Més tard o més d'hora, però les hi posaran. Hi haurà coses que no podran dir si volen mantenir aquella publicitat. I la tercera de les qüestions és el deute. El deute és una altra de les claus en aquests moments de l'esclavatge, aquesta sotmesa a la informació. Entre altres coses perquè els mitjans teòricament són deficitaris, no ho són si comptéssim, comptabilitzéssim els beneficis polítics que obtenen les propietats, però econòmicament, comptablement, dintre del sistema capitalista, són deficitaris, i aquest dèficit els hi fa que els que vulguin mantenir una certa independència han de renegociar aquella deuta. I aquella deuta, quan la van a renegociar, se'ls hi posa les condicions oportunes i se'ls hi diu què poden fer i què no poden fer. I això és tan senzill i clar com ho estic explicant. I això del deute no només afecta els mitjans privats, afecta els mitjans públics, perquè els governs, a tots els graus de l'administració, tenen necessitat de negociar, de renegociar els seus deutes i d'obtenir crèdits. I quan es van a les entitats financeres se'ls hi posa condicions. I se'ls hi posa, entre d'altres coses, perquè això tan necessari en la societat que vivim, que li diem el diner, no és públic, sinó que és privat són els bancs que majoritàriament, els bancs privats, que majoritàriament emeten el diner, en un 93%, per ser molt generós. Podríem calcular que un 7% de la massa monetària circulant seria eh, pública. Això si ens creiéssim que el Banc Central Europeu respon a interessos públics. Però el diner, els apunts comptables que tots fem servir, a part dels bitllets, són creats directament per la banca. I aquesta banca és la que presta els diners en els governs per tirar endavant les seves polítiques, perquè evidentment amb els impostos de tots i de totes no n'hi ha prou. I quan els governs volen fer determinades polítiques, i això ens ho hem de preguntar en la campanya electoral que ve, els bancs els hi posen determinades condicions, les que els hi convinguin, i si no, aquests crèdits se'ls hi posa dificultats o se'ls augmenta els interessos. Perquè, i això és fàcil d'entendre, ningú fa determinades polítiques que puguin anar en contra dels seus propis interessos. Imaginem que algú se'n va a un banc determinat i li diu, escolti'm, presti'm, sisplau, tants mils, milions de, tants mils de milions de pessetes perquè vull nacionalitzar la xarxa d'hospitals. I el banc li diu, escolti'm, però si els hospitals els he comprat jo, com vol que jo li deixi els diners perquè em prengui la meva propietat? Crec que això, aquesta dimensió, que és un dels objectius de SICOM, intentar que aquestes qüestions s'entenguin, trencar la dissonància cognitiva que ens impedeix a tots i totes creure'ns aquestes determinades coses, doncs, mm, de veritat, posem-ho en un primer pla, pensem-ho i pensem quines són les grans condicions que en aquests moments impedeixen tenir un debat democràtic, un pensament crític suficient en els mitjans i en la societat com perquè puguem fer aquesta transformació social tan imprescindible que necessitem tots i totes. Nosaltres, quan, quan vàrem pensar i què fem? perquè, clar, francament, trencar l'hegemonia social creada després de tant de temps i amb tants mitjans econòmics i polítics és molt, molt difícil. Però vam dir, bueno, posem-nos al cap què, què és el, com ens podríem definir, per on podríem tirar. I ens vam imaginar el naixement d'un nen o d'una nena. I en el naixement d'aquest nen o en aquesta nena li vam posar necessitats. Vam dir, quines coses són imprescindibles perquè aquest nen i aquesta nena o aquesta nena prosperi en la vida, quines coses són ineludibles, no es poden renunciar per evitar que es mori o que tingui un futur. I les vam posar sobre la taula i vam dir, bueno, la primera cosa que haurà de fer aquest nen o aquesta nena és respirar. Per tant, ens hem d'ocupar dels temes de l'aire. Aquest nen o aquesta nena, que forma part de la societat i que és la que definirà el futur, doncs haurà d'hidratar-se. Doncs ens hauríem d'ocupar del tema de l'aigua. La següent qüestió que vam dir, bueno, ah, doncs s'haurà d'alimentar. Caram, doncs hauríem de preocupar de parlar dels aliments. La següent qüestió que vam dir, bueno, però necessitarà un lloc per viure. Ostres, doncs el tema de l'habitatge no el podem deixar al marge. I necessitarà un centre de salut o sanitat. Doncs els temes de la salut o de la sanitat, millor dit, de la sanitat, la salut seria el més global, doncs tampoc els podem deixar al marge. I per prosperar necessita educació. Ostres, doncs necessitarem ocupar-nos del tema de les escoles. I què més necessitarà? Necessitarà treball. Necessitarà, o en tot cas, si no té treball, necessitarà una renda per poder tirar endavant. Ostres, doncs ens haurem d'ocupar també d'aquests temes. Amb la qual cosa dèiem, ens hem d'ocupar de tot. Això és impossible. Però, en canvi, resulta que si no ens ocupem d'aquest tot, les persones que neixen, neixen sense futur. I aleshores vam dir, això són drets, perquè si tu, una qüestió que, que va condicionada a la teva propi naixement, eh, és un dret, perquè si no el tens aquest dret mors. Ostres, ja resulta que tots aquests drets els estan privatitzant. Caram, estan privatitzant l'aire, indirectament, perquè estem pagant les pol·lucions, estem pagant les contaminacions que causen malalties greus, que causen despesa pública. Han privatitzat l'aigua. Els aliments fa temps que els paguem. La sanitat estan en marxa de privatitzar-la. L'educació la volen privatitzar i la feina és... La feina, no cal que digui què està passant Parlem del medi ambient? Seria l'altra qüestió. Necessitem un medi ambient per poder sobreviure i resulta que l'estan privatitzant, l'estan usant de forma absolutament eh, impune i sense posar cap mena de contraprestació, si és que es poden tenir contraprestacions per una destrossa solidària que atempta contra, contra tota idea filosòfica clara. No podem créixer indefinidament en un planeta finit i si no som resilients som incapaços de mantenir el que tenim. Dit això, vam dir, doncs nosaltres necessitem alguna cosa que ens codifiqui totes aquestes qüestions. I vam veure que aquestes necessitats mm, humanes imprescindibles que estan de, definides per diversos autors, doncs coincidien amb una cosa tan clara com són els determinants de la salut que parlava el Toni Barberà fa una estona. Què són els determinants de la salut? Aquelles qüestions imprescindibles per poder gaudir de salut. I resulta que, si veiem, són absolutament coincidents. I d'aquí va néixer doncs, un dels nostres documentals que es diu Determinants de la Salut. Us explicaré una anècdota d'aquest documental. Aquest documental, que evidentment no ha sigut distribuït mm, per cap televisió important, pensem que té la qualitat suficient, però podria entendre perfectament que algú interpretés que no, però resulta que comença amb dos suïcidis. Abans dèiem, ostres, els suïcidis s'havien convertit en, les dos, en la segona causa de mort. Doncs no fa un any que ens van dir que aquest documental no podia ser distribuït perquè començar-lo amb dos suïcidis era apel·lar al mite de Bambi per fer plorar la gent. Jo encara no m'he recuperat, perquè es pot ser molt hipòcrita, però fins a aquestes dimensions, no. Eh, per tant, mm, per tirar endavant totes aquestes coses, que és impossible des d'un punt de vista, necessitem xarxes i necessitem anar fent cadascú el que pugui i anar-ho fent de forma cada vegada més coherent i més organitzats. Però també cal combatre algunes idees bàsiques que tots plegats, totes, ens acaben marcant a l'hora de mobilitzar-nos, de, de creure en les nostres possibilitats, amb les nostres capacitats. I algunes d'aquestes idees venen de ben petits, venen de l'escola. Perquè us en diré tres. Una, la propietat privada és intocable. I no ens diuen que hauríem de plantejar-nos com s'ha acumulat aquesta propietat privada si s'ha obtingut per mètodes legals o no, i qui la té. Per això no ens ho diuen. La que ens diuen des de ben petits és la propietat privada és intocable. La segona cosa que et diuen és els deutes es paguen. Caram, i com s'han generat aquests deutes? Qui ens els ha fet generar? Com han vingut? Són legals? És un abús? És usura? Prohibida pel Codi Civil espanyol del segle XIX. I una tercera, perquè no ens escapem. Obediència. Nen, nena, has d'obeir, de forma crítica. Si aquestes tres qüestions, i algunes més com les que he anat dient, no les canviem, no modifiquem, és pràcticament impossible que tinguem un futur diferent en el qual estem vivint. Ja sé que és molt complicat per un pare, una mare, jo soc, o avi, jo sóc avi, no? Per cert, quan soc, ets avi és molt més fàcil. Això de no dir-li al nen obeix, és molt més fàcil. Però en tot cas, ja sé que això és molt complicat, és difícil, però és important que ho tinguem en compte i que ho fem. Em diuen que se m'acaba el temps. Per tant, pensament crític, debat democràtic, combat d'aquestes idees, d'aquests memes, d'aquestes qüestions bàsiques que són mal mentides i que ens provoquen decisions errònies. I les decisions errònies ens emmalalteixen. Perjudiquen la nostra salut cada cop que ens equivoquem pensem molt quan fem, prenem una decisió si té efectes contraris a la nostra pròpia salut. I pensem en la salut col·lectiva i, per tant, quines són les coses que hem de fer en comú per poder tirar endavant. I ja per proposar, com a periodistes que som des de SICOM, proposem que totes les organitzacions socials, totes les assemblees, tothom creï les seves pròpies xarxes informatives. No hem de confondre informació ni per, amb periodisme. Actualment, qualsevol fact que passa al món és un fet informatiu. Els fets informatius qualsevol els pot fer. La informació és propietat de la ciutadania, com, com qualsevol dels altres drets. Tots els drets són propietat de la ciutadania. Per tant, si la informació és propietat de la ciutadania, tenim dret no tan sols a rebre-la i a exigir-la, i que no sigui manipulada, sinó a emetre-la i controlar, participant de la gestió dels mitjans públics. I hem d'exigir des de totes les organitzacions socials, totes, que el dret a la informació, que acus tots els altres drets, perquè és el que permet que sabem què passa en cadascun dels àmbits, sigui propietat de la ciutadania, s'exerceixi i reclamem els nostres drets. Això és una mica la filosofia que en aquests moments manté SICOM, la última, aquesta proposta, crear aquestes xarxes informatives i exigir la participació en la gestió dels mitjans públics, que a més a més hem de participar dels seus consells d'administració i haurien de participar, fins i tot, i haurien d'exigir-ho, participar dels seus consells de redacció. Com deia la gent, han de ser oberts i en aquests moments hi ha capacitat eh, tecnològica per poder-ho fer. Acabo eh, demanant-vos això, aquesta reflexió al voltant de de les coses que podem fer trencant les normes que ens han imposat i que si tots reflexionem, si tots i totes reflexionem sobre quines són les conviccions, aquestes pilars que sembla que siguin intocables, i els qüestionem, cadascú, cadascuna, podrà decidir quin trenca, però que és molt important que ho fem. Aquesta és la filosofia de SICOM i com ho fem? Fent documentals, fent vídeos, atenent a tots els moviments socials, participant dels moviments socials, anant amb els moviments socials a fer coses i eh, posar-nos a disposició de totes els que esteu aquí. Gràcies.